жаштарды колдоо кылам Кыргызстанды өнүктүрөбүз. Мекенimizi suyuyoruz. жалал абад шаарынын тургундары зафар сулайманов ширин түмөнбаева таттыбүбү адышева жана гүлнур абдыманапова эки миң он биринчи жылы он бешинчи июнда лидерлер мектеби аттуу жаштар уюмун ачышкан ал уюмга бир ай аралыгында алтымыштан ашык он эки жыйырма жаштагы жаштар кошулган бул уюмдун максаты кыргыз элине акысыз кызмат көрсөтүү жана жаштарына акысыз билим берүү жаран абаддын тазалык үчүн күрөшүүгө кошулам жана жаштар уюму лидерлер мектеби өткөрүп жаткан акцияны колдойт ал жаштар уюмунун негизинде аксыз англис тилин үйрөтүү курсу ачылган мен жалал абад шаарынын тазалыгы үчүн күрөшөм деген акция өткөрүүнүн негизинде курорт жана шаардык оорукана тазаланды мамлекеттик же менчик ишканалардан колдоо көрбөй эле жаштардын күчү менен өттү ну мы сейчас э, проводим акцию называется биз жалал абаддын тазалыгы үчүн а мы вот все собираем мусор и вот тазалыкты сактайбыз тазалыкты сактайбыз для нашего родного края Мы ей живем, мы дышим землей Кыргызстана Ломаем едины на пути к вершинам, увязая в тени мы, Золото в песке не ищем, стремление Вот что поможет быть сильней И можно изменить положение сотен семей Выбор есть у каждого, красив ты или умен Скажу одно, Кыргызстан имен Sometimes it feels like so hard to leave here That's that only place I can't leave I'll Give it all my soul and give it all my life I'll take it to the top, I'll never let you down uh. Take around and see how amazing it is. God sent blue to see the sounds, how it came to this. Seemed to end up where I just can't go. Hell no, can't live without my. эти горы хранят историю предков Очень скоро все услышат об этом Жемчужина Ей гордимся мы и все же есть потенциал У этой страны мы дети Кыргызстана Страны тепла и уюта Я ни на что не променяю никогда нашу юрту И всеми силами будем поддерживать пламя Это люди из Кечи на фоне красного знамя Кашонун жақсы уағы мен де билемін Кыргызстаныма аябай бит сүйімді беремін өнүктүү жетсін мұрасын ұрпақтарға біз берелі ірі салды ынтымақ қырғыз жылды асыға атқарылды елдің үмітілегі қырғызстанда желбіреді еркіндіктің желегі асманда аллата үсі көлімді сақташ менің қолымда слова из города бить И в такт музыке моя жизнь кипит И мы идем вверх, показалось вроде мне Эти слова я посвящаю родине Мы те, кто не видели парень печали Мы те, кто делали, но не мычали И моим словам завидует Обама И если ты не понял, мы дети Кыргызстана